听日就系中华民国一百零四年元旦，依家先祝频道嘅老友记出入平安，万事如意。阿爷咁捻耐唔见你铺头，仲以为你钉狗死能座添，屌你只扑街！冚家铲，我翻咗金山大埠睇我个人睡老母之马，呢个世界咁沟多靓女，边舍得瓜柴住啊？ 你个扑街大佬，boss 哥，巴西哥呢？boss 哥，巴西哥，大佬依家唔捻得闲，就紧系拉紧班。正武军辣妹掉喺窿啦，我阿爸喊，我爸喊代表买佢。向厨足员不平共飞啦，我哋泰国嗰班死残军佬快九啲死九七捻迷，还人民一个民主嘅社会。